ένα αυτοκίνητο πραγματοποιεί την εξή κίνηση. Τη χρονική στιγμή T1 ίσο με το 0 ξεκινάει από τη θέση α και τη χρονική στιγμή T2 ίσον 5 σεκόν φτάνει στη θέση β. Από τη θέση αυτή επιστρέφει στη θέση γ τη χρονική στιγμή T3 ίσον 10 σεκόν. Η άσκηση μας ζητά να υπολογίσουμε το συνολικό χρόνο κίνησης του αυτοκινήτου, τη μετατόπιση του και το συνολικό διάστημα που γέννησε. Η αρχική θέση του αυτοκινήτου είναι η Χ0, ενώ η τελική η Χ1. Άρα το διάνυσμα της μετατόπισης φαίνεται στο σχήμα. Στο πρώτο ερώτημα μας δίνει να υπολογίσουμε τον ολικό χρόνο κίνησης. Ο ολικός χρόνο κίνησης αισούται με ΔΤ ολικό ίσον τελικό μείον T αρχικό. Δηλαδή ΔΤ ολικό ίσον T3 μειον T1, δηλαδή τελικά ΔΤ ολικό ίσον 10 σεκόν. Δεύτερο αίτημα μα δίνει να υπολογίσουμε τη μετατόπιση του. Η μετατόπιση από τον ορισμό τη θα δίνεται από την τελική θέση του σώματο μείον την αρχική. Άρα ΔΧ ολικό ίσον χ γάμα μείον χ α, δηλαδή ΔΧ ολικό είναι ίσο με χ1 μείον χ0, δηλαδή τελικά ΔΧ ολικό ίσον με 8 μέτρα. Στο τρίτο ερώτημα μα ζητείται να υπολογίσουμε το συνολικό διάστημα που διένυσε το αυτοκίνητο. Το συνολικό διάστημα που διένυσε το σώμα θα ισούται με το άθροισμα των ευθύγραμμα τμήματων αβ και βγ. Το αβ ευθύγραμμα τμήμα ισούται με 6 συν 8, ενώ το βγ με 8 πλην 2. Άρα τελικά το εσωλικό θα ισούται με 20 μέτρα.